Vamos realizar o workshop Marketing Digital 360 em Leiria, na Nerley. Será um evento de um dia completo, onde vamos abordar as várias áreas do marketing digital, desde a estratégia, website, uh, vendas online, email marketing, landing page, redes sociais, conteúdos, uh, Google Marketing e como é que pode integrar todas estas áreas de marketing digital para ter mais resultados online será uma formação totalmente prática e orientada para resultados. Para reservar o seu lugar, veja o link disponível no vídeo.